аман ба ардақты көрермен еліміздегі бас басылым егемен қазақстанның 20 қаңтардағы санында жарық көрген сан саланы қамтыған қызықты әрі танымдық материалдарға шолу жасаймыз өңірлерде мұғалім жетіспейді осының салдарынан қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасында айырмашылық айтарлықтай байқалады осы мәселенің түйінін тарқату үшін президент 11 қаңтарда тағы мәселе қозғап әлеуметтік бағдарлама жасауды ұсынды кадр тапшылығын тудырмау үшін тиісті министрлік қандай шараларды қолға алды үздік педагогтар қалай анықталып әлеуметтік қолдау қалай жүзеге асырылады түйткілдің түйінін тілші айдана шотбайқызы әр бала ұстаздан тәлім алуға лайықты мақаласында тарқатып көрді жұмыссыздық кез келген мемлекеттің алдында тұрған маңызды мәселе қазақстанда да бұл көрсеткіш көңіл көншітпейді ұлттық статистика бюросы елдегі жұмыссыздық деңгейін төрт бүтін оннан тоғыз пайыз деп көрсеткенмен отандастарымыздың ресми жұмыссыз деп тіркелмегенін ескерсек бұл санның артары анық елдегі жұмыссыздық деңгейі мемлекетіміздің экономикасы мен қоғамдық өміріне қалай әсер етуде сауалға жауапты тілші рауан қабидолдиннің жұмыссыздық сандарға сеніп сан соғып қалған жоқпыз ба мақаласынан оқи аласыз тәуелсіздікке қол жеткізген 30 жыл ішінде қазақстанда бірде бір жаңадан кен орны ашылмаған еліміздегі жер қойнауының 25 пайызы ғана зерттеліп шикізатты өз бетімізше өңдеу жолға қойылмаған салаға салынатын салық та салмақты оның үстіне шикізатты танып сынақтан өткізетін халықаралық деңгейдегі лабораторияның жоқтығы тау кен өндірісінің өркендеуіне қолбайлау болып отыр саладағы өзге де дерек пен дәйекті бизнес сарапшы қанат құдайбергеннің мүмкіндігі мол тау кен саласы неліктен ел экономикасына елеулі үлес қоса алмай отыр мақаласынан оқи аласыз газетіміздің ұжымы әлемдік ахуалды да назардан тыс қалдырмады ауғанстан аштықтың аз ақ алдында тұр талибан билікке келген төрт айда ел экономикасы тұралап мектеп емхана әлеуметтік нысандар жабылуда ауғанстанның ахуалын халықаралық гуманитарлық көмек қанша жақсартуға тырысқанмен қиындықтар қатары сиреп жатқан жоқ ауғанстанның бүгінгі жай күйін тілші абай отар зерттеп көрді ауғанстан көмекке мұқтаж мақаласын газетіміздің бүгінгі санынан оқи аласыз оқырмандарға жол тартқан осы және өзге де мақалаларды газетіміздің бүгінгі саны және егемен кезет сайтынан таныса аласыз